Bom, vamos lá, produção, então, acionar o nosso querido Rogério, Rogério Tobias aqui no programa Negócio Fechado para a gente poder bater aquele papo bacana de todas as quintas-feiras. Vamos lá, produção? Vamos, né? Eu já colocar aqui. Beleza, vamos lá agora acionar aqui. Tá bonito, tá com frio, professor. Bom dia para você, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas, meu querido? Tudo certo? Bom dia, Frilly. Bom dia a esse público maravilhoso. Tudo bem? Como é que está Boston e região? Tudo bem, graças a Deus. Calorão, né? Coisa boa, até que enfim, calorão, né? Aproveitar esse tempo de calor, coisa linda. Vamos que vamos. Que parece que não é comum aí na região, né? Aqui está 17 graus, mas está com sol muito aberto. Então mas... tá tendo aqui uma, um friozinho com sol, que é um gostoso, né? 17 graus, professor. Aqui é churrasco, é praia, <laughs> aqui o bicho pega. Aqui é frio, viu? Aqui são ah. dois cobertores. <laughs> da praia, 17 graus, hein, gente? Rapaz Boa. do céu, está bom demais. Não, mas hoje está bom. Hoje, temperatura alta aí na casa dos 30 e poucos aí, quase, quase 40. Amanhã vai chegar nos 40 quase. Então, tá bom demais aí. O pessoal aproveitando essa época do ano. Feriado chegando, né? Então o pessoal deve estender. Esse é um dos feriados que praticamente para os Estados Unidos. São poucas datas que para tudo. Nós temos o, o 4 de julho, depois do 4 de julho nós temos o Thanksgiving, né, dia de ação de graças, que para também. Nós temos o Natal, que para também. São esses três, basicamente. Os outros para, mas não para, né? Então o povo continua trabalhando do mesmo jeito. E segunda-feira é o dia da independência desse país. Então, para tudo, é um dia. O pessoal aqui é muito patriota, né? Então, é festa, desfiles, aquela coisa toda. É, é um dia onde as pessoas, vou, vou dizer aqui, 90, quase 99% das pessoas não trabalham, né? Das empresas também, por aí vai. É isso, professor. pessoal se preparando aí para esticar este feriadão, já começando hoje quinta, e o feriado é na segunda. Ah, semana que vem já emendo, viu? Vou emendar a semana, então vou te dar folga na semana que vem, viu? Vou sentir a falta de você e do público, mas vocês <laughs> têm que descansar um pouco, né? Os Estados é. Unidos é raro terem é, uhum. ter esses feriados aí. Aqui tem muitos feriados, né? Uhum. Muito mais. Eu acho que os feriados aí são bastante festejados, né? Porque são uhum. longos e são raros, né? Isso. Então, assim, o pessoal aproveita mesmo, né? Vamos aproveitar isso aí. Vamos que vamos. Professor, hoje nós vamos falar de criatividade e marketing lateral. É, eu queria, depois, eu, lógico, no decorrer aqui da nossa conversa, aliás, se quiser agora, o que, que é essa, esse marketing lateral, antes da gente seguir aqui é. no assunto? Olha, é, é, interessante, é um tema que não é muito discutido, que não é muito falado, mas ele acontece para muitas empresas, né? Uhum. Você tem o marketing que a gente chama de vertical, que é o marketing tradicional, é aquela empresa ou aquele empresário que faz muito bem a mesma coisa que todo mundo faz. É aquela pizzaria que faz pizza boa, assim como mil pizzarias outras também fazem pizza boa. Então, o marketing vertical é aquele é o tradicional, aquele marketing que eu pego, a, abro uma farmácia e tenho tudo de maravilhoso que outra farmácia tem. Entendi. Eu tenho uma oficina mecânica excelente, mas que todas as outras oficinas também faz a mesma coisa. E o marketing lateral, que é o chamado horizontal, é quando você pega uma coisa que já é comum, olha que interessante, uma coisa que já é comum e cria em cima dela uma novidade. Legal. Alguma coisa que o cliente não espera. É aquela pizzaria que vende café especial é aquela oficina que, além de é, consertar o seu carro, ela te oferece um seguro, é aquela oficina que oferece uma sala de leitura. É alguma coisa surpreendente. É lateral porque, com o mesmo produto, eu crio coisas novas. Muitas empresas que fazem isso, as empresas americanas são especialistas nisso, principalmente as grandes empresas, elas criam coisas em cima de coisas que os clientes não esperavam. Uhum. Então você, a, ah, o cliente entra num determinado restaurante e se assusta com as coisas diferentes que ele não esperava encontrar. Esse é o marketing lateral, é o marketing da criatividade. É você parar de fazer mais do mesmo e fazer mais de uma coisa que, você, que o cliente não esperava. Então é muito interessante isso e vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre isso sim. É muito legal. Bacana isso aí, viu? É, é vou usar aqui um termo que talvez seja cansado aí nessa questão do marketing, é pensar fora da caixa, professor? Isso, é pensar fora da caixa. Porque pensar na caixa é importante. Por exemplo, você tem que ter realmente uhum. é, um hospital que funciona muito bem. Então, uhum. Então você, você é chamado de eficiência e eficácia, né? Então, aquele hospital funciona maravilhosamente bem, assim como todos os outros hospitais de Boston funcionam bem. Entendi. Ou de toda Massachusetts funcionam bem. Então, todo mundo é bom igual. Uhum. O que, que é o marketing lateral? É ser bom além do tradicional. Então, quando a gente tem falado aqui no marketing, falar, ah, a gente, eu preciso melhorar a minha, o meu restaurante, eu preciso melhorar a, a minha, a, minha, a minha universidade. Tudo bem, que você faça o melhor. Mas aí você fica tão bom quanto outras universidades no mundo inteiro. Entendi. Quando bom, você cria uma universidade diferente ou uma forma de atuação diferente, desculpe te interromper, não. uma forma natural, de, de, de, uma forma diferente de você trabalhar a universidade. Por exemplo, é um exemplo bem simples que está acontecendo: uhum. Ah, os cursos de EAD, uhum. os cursos à distância, é uma forma de marketing lateral. Toda universidade do mundo, até, até alguns anos atrás, trabalhavam assim. Um aluno vai para a faculdade, chega na faculdade, tem uma bela, um belo campus, tem salas de aulas maravilhosas, professores maravilhosos, cursos maravilhosos. Você cria uma forma diferenciada e atrai novos clientes. Entendi. Bacana isso aí, né? Bacana essa conversa eh, nessa manhã de quinta-feira. Agora, essa realidade atual, você acha que está exigindo aí mais criatividade no marketing, professor, diante do que a gente está vivendo aí, dessa pandemia e tal? Excelente, excelente pergunta. Sabe por quê? Porque ser criativo hum. tá, é, é, é, é, muito visto hoje como fazer o mesmo bem feito. Então eu sou muito criativo naquilo que já, que já existe. Quer, quer dizer, de alguma forma eu crio, mas já existe alguma coisa parecida com aquilo. Quando você faz, fala realmente de uma nova criatividade, é você encantar o cliente acima daquilo que ele esperava, é extrapolar aquilo que as pessoas esperavam. Então, por exemplo, aqui no Brasil, está com uma lei que vai ser aprovada agora, que vai poder vender remédio no supermercado. Bem, hum. não é vender, não é ter farmácia em, em, supermercado, que já é comum aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O Carrefour aqui, por exemplo, tem uma farmácia gigante do lado do Carrefour, dentro do Carrefour. Uhum. A proposta agora que vai diferenciar é que você vai ter, por exemplo, leite, você vai ter alimentos, você vai ter enlatados, remédios. Opa, eu não esperava encontrar. Então o hum. cliente se assusta com facilidades. Então os remédios que não são, é, que, que não são exigidos deles é, é, a receita do médico vão estar disponíveis, provavelmente isso vai passar aqui, vão estar disponíveis em quaisquer supermercados. O que, que acontece? O que, qual é a, a, o bom disso? é que o cliente não precisará se dirigir a uma farmácia. Se ele está no supermercado, lá mesmo ele compra aqueles remédios mais leves, que não levam, é, a, que não geram nenhum problema de saúde, aqueles mais tradicionais. Esse é um exemplo do marketing lateral. Tem uma universidade na, em Israel que fez o seguinte: ela foi participar de um, de um, de um evento e ela sorteou cursos de pós-graduação. Oh. isso? Que Como é que sorteia? Caríssimo nos Estados Unidos, principalmente, é um curso caríssimo e tem que passar por um processo eletivo. O que, que acontece? Que eles fizeram o seguinte: centenas, quase milhares de pessoas se inscreveram como interessadas. Ela sorteou uma ou duas vagas, aí ficou, para ela ficou caro, né? Ela teve que dar essa vaga e a pessoa ficou sem, a, não precisou fazer o teste. Mas milhares de pessoas é, fizeram, ah, ah, é, deram seu nome, seu endereço, seu telefone como interessadas. O que, que ela fez? Fez um trabalho de, de, de ligar para essas pessoas e ela aumentou em 20, 25% o número de pessoas que entraram nos seus cursos de pós-graduação. Legal isso aí. Inteligência. Né? Completamente né? novo, completamente uhum. inovador, que ninguém estava fazendo antes. Então, essa é, uma, é um tipo de pensar fora da caixa. Legal, então você tem que pegar essa caixa, rasgar essa caixa, jogar essa caixa fora e começar a trabalhar com uma nova perspectiva, com criatividade que foge daquilo que já existe. Isso é o marketing lateral, não é fácil, mas aqui eu vou falar sobre isso, a criatividade, ela é uma coisa que tem que estar o tempo inteiro na cabeça do profissional. Legal. Por que, que os mercados estão sendo considerados tão saturados, professor? Ah, sim. Os mercados estão muito saturados. O, uh, se você for andar aí em Boston, na região de Boston, aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, se você for procurar um shopping, você vai ver basicamente, dentro de um, de um mesmo nível, claro, né, de, de, de valor, uhum. shoppings todos iguais. Você vai ver shoppings que tem lojas, que tem todas muito boas, uhum. bonitas, uhum. áreas, de, áreas de lanche é, muito interessantes, etc. Restaurantes, bacana. Agora, é muito difícil a gente ver alguma coisa que fuja a isso, que extrapole a isso aí. Então, o que está se pedindo no marketing agora, cada vez mais? Criatividade. Eu preciso que o cliente se sinta surpreendido com alguma coisa que ele não espera. Quando você, o público nosso aqui, vai andar pelas ruas de Boston e região, ele vai achar basicamente os mesmos tipos de farmácia, ele vai achar basicamente os mesmos tipos de lojas, de, de, de, de supermercados. Agora, de repente ele entra e tem um supermercado que tem uma proposta completamente diferente, como foi feito há algum tempo atrás por, por aquela empresa de café famosa que todo mundo conhece ela criou uma proposta diferente. Ela não vende café, ela vende um ambiente diferente. Então, eu quero um café. Opa, peraí, mas além do café, eu posso trabalhar? Além do café, eu posso ouvir uma música de piano? Então, são coisas que fogem à expectativa do cliente, mas que o surpreendem positivamente. Entendi. Então esse é o marketing lateral. Esse é o marketing lateral. É quando você foge daquilo que já existe no mercado. Você cria uma coisa nova, uma coisa que efetivamente o cliente não espera e que você acrescenta no seu produto atual. É você fugir desse tradicional. Fazer bem feito, hum. a, a, a, em resumo, é o seguinte: fazer bem feito, muita gente faz. Agora, o que nós queremos, que o cliente quer, é alguma coisa que deixe ele, que o deixe completamente inusitado, completamente assustado positivamente com uma coisa que ele não esperava. Ô, ô, professor, agora esse tiro pode sair pela culatra, pode dar ruim nessa inovação, pode a empresa achar que está fazendo um negócio bacana e de repente não é tão bacana, achar que é o um produto é, top, sei lá, vamos inovar, e aí, e aí o negócio sai não exatamente como deveria? Tudo pode acontecer, porque no marketing existe um negócio muito forte chamado risco. Então a gente vai lidar o tempo inteiro com o risco. Nós temos duas opções. Ou nós convivemos com o mesmo uhum. o tempo todo, fazer bem o mesmo que todos fazem, excelente pergunta, hein? Fazer o mesmo que todos fazem. Uhum. E ou eu posso fazer o seguinte, é fazer uma coisa que ninguém espera. Aí tem o risco. Mas o professor Felipe Cotto fala uma coisa interessante: não existe marketing sem investimento, não existe marketing sem risco. Quem quiser ficar sem o risco, vai ser uma ótima farmácia, vai ser um ótimo restaurante, Entendi. vai ser uma ótima oficina, vai ser uma, um, um, ótimo uh, sistema de atendimento a clientes, vai ser um ótimo banco. Os bancos estão arriscando cada vez mais. Os bancos estão fechando suas agências, fazendo bancos é, digitais, o banco digital é uma coisa que ainda, quer queira, quer não, principalmente no Brasil, ainda é nova. Uhum. Poderia dar errado, mas tem que ter um trabalho de marketing, tem que ter, lembra que a gente falou outro dia? Um planejamento. Agora, o risco vai existir, viu, viu, Freely? O risco vai existir sim, e a gente não pode dizer, ah, não, é, é garantido. Mas agora, à medida que dá certo, as, as outras empresas vão ter que trabalhar muito para poder te acompanhar. E aí você, é aí que você ganha dinheiro, é aí que sua empresa vai crescer. Seja em qualquer segmento, tá? Uhum. Que bacana demais, gente. Estou conversando com o professor Rogério Tobias aqui nessa manhã de quinta-feira. Agora, queria que você falasse um pouco da sua visão sobre as inovações dos produtos e serviços, professor. Olha que interessante, né? Produtos e serviços. Então, você tem é, alguns produtos que fizeram, fizeram nome no mercado. Você junta, por exemplo, vamos pegar o caso do daquele, daquele Kinder Ovo. Uhum. Não sei se, se tem aí ainda. Tem, Aqui demais. no Brasil ainda tem, ainda faz muito sucesso. Tem e é caro. que é, é, caro, né? <laughs> Veja bem que sucesso. Olha o que, que é. Kinder Ovo é uma mistura de duas necessidades. Hum. Brinquedo. Boa. E a vontade de comer chocolate. Boa. Eu tinha que comprar chocolate numa loja ir em outra loja e comprar um brinquedinho pro meu menino. Uhum. Boa. Agora não, agora no Kinder Ovo, o que, que, que, que, a empresa fez? O que, que o fabricante uhum. inteligentemente fez? Ele juntou duas necessidades num produto só. Que legal. Então, esse tipo de criatividade uhum. facilita a venda. Aquilo que eu falei do, do remédio na, no supermercado, uhum. né, da empresa que conserta o seu carro, enquanto isso ela já olha como é que está a situação do seu seguro, das suas multas. É você juntar duas, três necessidades do cliente uhum. ou desejos do cliente e, ao mesmo tempo, você colocar num produto só ou numa oferta só. O banco que faz tudo para você. Então ele junta a sua necessidade de fazer pagamentos, de olhar seu saldo, o banco te oferece um produto só. São alguns exemplos que, que nós temos aí, né? Tem al algumas outras é, empresas que, se, que juntam, né? Que fazem uma associação de, de, de benefícios que eles podem oferecer aos clientes. Ah, o próprio, vou, vou falar aqui do McDonald's, né? Que você vai comprar um, um Happy Meal e aí vem lá o brinquedinho, vem a comida, vem não sei o quê, e a criança fica toda animada porque quer o brinquedo é o brinquedo às vezes de um filme que tá na televisão, né? E aí, enfim, o pessoal fica ali e vende igual água, viu, professor? professor? É, excelente, né? É, isso tem aqui também. E a criança quer brincar, uhum. certo? A criança quer comer um sanduíche, que ela tá com fome, uhum. e ela, além de tudo, quer um, um, bichinho lá, quer um bonequinho, quer um, é. um monstrinho lá de brinquedo. Então, quer dizer, ela juntou, o McDonald's juntou três coisas e fez mais. O executivo de manhã, aí americano, ou brasileiro que sai de manhã com pressa, atrasado, ele passa no McDonald's e toma um café. Sim. café da manhã, que não tinha até alguns anos atrás, uhum. não tinha esse café. Então o que, que o McDonald's está fazendo? O McDonald's é uma empresa lateral. Hum. É uma empresa que tem o marketing lateral. Ela busca, com a mesma proposta principal, criar propostas adjetivas, propostas que são acrescentadas. Então, se você é, tem a, alguns McDonald's que a proposta é que venda um chopp. Então, ela, ela, ela começa a, a criar, a oferecer alguma coisa que atenda a novos públicos. São duas coisas, Freeler, importantes, tá? Você juntar necessidades e juntar desejos. Então, o McDonald's, quando ela começou a oferecer já há algum tempo café da manhã, foi quase que uma exigência do cliente. Uhum. Tem café da manhã? Não. Tem café da manhã? Não. O que, que tem? Ah, só tem sanduíche, Coca-Cola, uhum. etc, etc. Ah, muito obrigado. O que, que o pessoal fez? O pessoal sacou isso. Falou, peraí, nós, por que não oferecer é, um pão com, com, com, com, com algum tipo de coisa mais leve, uhum. um café quente, né? E aí, as, várias pessoas que não eram clientes do McDonald's, que tinha até a certa algeria, ah, não, McDonald's não, é só aquele sanduíche, agora tomam um café da manhã. É. Por exemplo. Sim. Por exemplo. Isso é bacana. Eu, eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu trabalhei no McDonald's, né? Eu pude ver isso. O café da manhã lá é muito forte, né? Então tem o breakfast. E vende aí até meio-dia, por exemplo, se eu não me engano, algumas lojas até 11 horas da manhã. E não para não, viu, gente? Que eu vou falar pro seu negócio, né? É, e veio dessa necessidade que você está dizendo aí. E foi, foi acertado, né? Agora, a gente batendo esse papo aqui, professor, é, como é que você acha que as empresas. Você já falou um pouco de ser inovadora e tal, mas é, como ser esse. Como fazer esse marketing ou como aplicar esse marketing lateral? Né? Cada um aí na sua empresa, no seu dia a dia, tem uma fórmula, vamos dizer assim, meio que ge geral ou não? É, muitas empresas continuam insistindo em fazer mais do mesmo. Essa, esse é o termo que, que é fundamental. Cuidado para você não estar apenas. Olha a cobrança que a gente está fazendo aqui hoje no programa, né? Uhum. A gente tem falado, ó, oh, como é que faz marketing, como é que a gente pode melhorar. Hoje a gente está falando de uma coisa o seguinte: você já é bom? Já. Você está atrasado. Caramba, hein? Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa fazer, além daquilo que você já é bom, alguma coisa que o seu cliente não espera, alguma coisa que o seu concorrente, Freely e ouvintes, uhum. que o seu concorrente não espera. Então, hoje, eu tenho uma empresa X e uhum. tenho mais 50 que fazem assim como eu. São todas ótimas. Você vai andar pelos Estados Unidos, você vai ver empresas excelentes. Hotéis, por exemplo, uhum. excelentes. Agora, no feriado de 4 de julho, uhum. é, é, hotéis excelentes. Mas tem um outro hotel que te busca em casa, por exemplo. Toma uma ideia aqui agora que me surgiu. Te busca em casa, busca sua família em casa, te leva para o hotel, você passa o feriado nesse hotel, depois a empresa te leva, te leva em casa. Sei lá, alguma coisa não precisa isso a questão é que não precisa ser grandes ideias. Podem ser pequenas ideias que te diferenciem dos seus concorrentes uhum. e que criem no cliente um desejo de optar pela sua empresa e não pela empresa do seu concorrente. Nós disputamos o dinheiro do cliente, concorda? Uhum. Empresas diferentes, eu posso comprar, eu posso tirar o, é, é, a, o, o feriado, eu posso é, comprar uma, uma, algumas estadias no hotel, ou posso uh, viajar no meu carro e ir para um outro lugar, tá? Então, o que, que acontece? O hotel, à medida que te oferece, oferece ao cliente alguma coisa diferente, alguma coisa que o deixe é, assim, assustado positivamente, ele acaba deixando de gastar dinheiro com uma outra coisa para poder ir naquele hotel. É isso que nós estamos fazendo no marketing agora, que nós temos que fazer. Nós temos que ser laterais, ou seja, temos que oferecer aquilo que nós já oferecemos e mais alguma diferença. Fazer bem feito já não dá certo mais. Fazer bem feito todo mundo está fazendo, principalmente Estados Unidos, Europa e algumas empresas do Brasil. Eu tenho que fazer fora do, do esperado. Eu tenho que ser inusitado. Caramba, então eu acho que já até respondeu aí a minha próxima pergunta, que era como ser criativo. Né? Eu ia perguntar como ser criativo, né? Como é que eu posso dizer? Dentro dessa visão aí de marketing lateral, tem mais alguma coisa que pode ser adicionada? Porque você está mexendo essa... com a gente, você está mexendo com a gente isso aí. O cara hoje que está assistindo tenho, hoje aqui. Hoje nós tá... estamos dando uma buscada. É... Esse tema é um tema complexo que não é fácil da gente discutir muito aqui, não. Porque é o seguinte: para ser criativo, a gente tem que sair do papel comum. É muito gostoso ser criativo, porque você é, sai da caixa um pouquinho, mas fica perto da caixa. Uhum. Fica ali com aquele medo, ó, eu sou, você até aquela sua pergunta, né? Eu vou ser criativo, mas eu não vou ser muito criativo, porque senão eu, eu estou me arriscando. Então você oferece uma coisinha aqui e outra ali, mas você não oferece nada inusitado. Uhum. Então para ser criativo, a gente tem que se libertar de alguma coisa que nos segura no dia a dia. Algumas empresas têm feito isso, têm feito alguma coisa inusitada. Eu estava vendo, por exemplo, hum. a empresa o, o, o pessoal tem até ficado com meio, meio preocupado. Aquela empresa é, do, da, daquele, daquele trilionário, como é que ele chama? Me lembra aí o. O Elon, o, o Alan, Elon Musk? Bill o Gates. Elon Musk. O Elon Musk está prometendo, e ele é desses criativos além da criatividade, né? Uhum. Ele está prometendo um, sistema, um telefone celular uhum. que supera completamente, isso está aí, pode, pode observar, supera completamente o, o, o, a, a, os telefones tradicionais, a Apple, a Samsung, porque primeiro que ele vai acabar, olha a proposta dele, hum. acabar com as concessionárias. Ih, rapaz. É um negócio que está dando uma discussão aí no meio mais técnico, hum. porque se ele acabar com... Porque você pega o sinal de um satélite gratuito. É, o satélite é dele, né? Vamos dizer que... O satélite que... é, é dele. <laughs> o satélite é dele. Né? <laughs> então, ah, ele acaba com as empresas do mundo inteiro. Isso pode acontecer porque chama, chama tecnologia disruptiva. É uma nova tecnologia que acaba com as outras. Esse é um exemplo de, dessa criatividade acima da criatividade. Ele está propondo um telefone que não quebra, não, não racha. Quer dizer, ele está propondo uma coisa completamente inusitada. Isso está gerando no mercado uma preocupação. É só daqui a uns dois, três, quatro anos. Mas e aí? a coisa está, está pegando. Você tem grandes concessionárias no mundo inteiro. Então, o que, que essas concessionárias estão tendo que fazer? Começar a oferecerem também é, alguma coisa inusitada para os clientes. Então, criatividade, marketing lateral gera melhoria que nem os clientes esperam. E, e, legal você falando isso aí do, do, Elon Musk, porque se ele tivesse começado com um telefone, ele teria muitos concorrentes, né? O cara vai, faz o carro elétrico, de repente começa a mexer com foguete, né? E aí satélite. Agora, quando ele vai pro telefone, não tem como brigar com o cara, que se ele lançar um negócio desse aí, ele já tem tudo, né? Assim. Já é... tem tudo. Você concorda que telefone é uma coisa comum? Todo sim, mundo tem. Sim. Agora, um telefone que dispensa concessionária é, é marketing lateral. Tá louco. E aí, Ufa. como é que eu posso dizer? O cara. E, e qualquer coisa que o Elon Musk faça hoje em dia as pessoas vão querer se associar a ele. Não interessa. Se ele falar que vai inventar, sei lá, uma porta louca, eu, as pessoas vão querer ir atrás do Elon Musk, não adianta. Aí com um negócio desse de telefone que todo mundo já usa, com essas propostas, sem concessionário, sem mais o quê? É, rapaz do céu, é sucesso, né? Antes de sair do papel, as pessoas já ficam ali, aquele murmurinho, e eu acho que tem tudo para ser sucesso, né? Porque o cara já, é. já, já, como é que eu posso dizer? já dispensa comentário quando a gente vê a vida do cara, a história dele de empreendedor. Fala, poxa, olha onde o cara chegou, né? Tá propondo isso aí eu vou cair para dentro, eu vou também para dentro, né? Eu acho que seria isso, né, professor? Exatamente. O pessoal fala assim, ah, mas é porque ele é trilionário. Mas antes de ser trilionário, ele é um pensador. É. Ele é um, um, homem de criatividade. Ou ele é um homem de criatividade, ou ele criou uma equipe de trabalho de criatividade. Senhoras e senhores, ou, é, ah, pode dizer, pode ou dizer, ele desculpa. criou, desculpe, ou ele criou ou alguém criou. Não, isso é bacana demais. E tá aí o Tesla, que roda para tudo quanto é lado, carro top demais, os foguetes aí. É, o cara é sensacional, né? Não tem muito o que falar dele, não. Professor, qual é a frase de hoje, dessa semana? Bom, nós falamos aí de, de, de, de criatividade, né? Então, uhum. vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, a, a, a, frase é a seguinte. Antes de você continuar aqui com a frase, é, você tá, como você trouxe hoje esse assunto aqui, na semana passada, se eu não se eu não tiver errado, nós falamos muito de planejamento, de tirar um tempo para poder planejar, falar, da, né, pensar ali na sua empresa. Então, isso também vem, tá acompanhando semana passada, né? Porque se eu vou querer um marketing lateral, eu vou precisar dar tempo, planejar, eu vou precisar tá linkado com o que a gente falou na semana passada, né? Tá super linkado, né? E, e você lembrou bem, porque para a gente poder planejar, nós temos que sair da rotina uhum. alguns dias, temos que tirar nossa cabeça daquela rotina que é agradável e partir para novas perspectivas. E o marketing lateral vai exigir exatamente isso: que você saia daquela rotina agradável que você já domina e uhum. partir para novas perspectivas, para novos pensamentos, para uma nova proposta diferente dos concorrentes e que os clientes é, não esperam. O uhum. que, que é marketing lateral? É oferecer aquilo que o cliente não espera. Oferecer mas precisa. Ó, gostei disso aí, oferecer aquilo que os clientes não esperam. Ó, toma nota aí, ó. O que, que é marketing lateral? Oferecer aquilo que os clientes não esperam. Ó, já teve aí uma, já teve um tips para você que está acompanhando o nosso programa, uma sacada aí, ó. Fica esperto, viu? Capricha nessa frase, professor. Vamos lá. Ter ideias não é difícil. O difícil é produzir ideias que estão aí vagando pelo mundo, sem dono e com alto potencial de virarem coisas fantásticas. Nossa, é vai lá, professor, repete aí, porque isso aí é a gente tem que dar uma mastigada, tem que ver, tem que pensar de novo. <laughs> claro, veja bem, ter ideias não é difícil. Uhum, o difícil ideia. é produzir ideias que já estão vagando aí pelo mundo. Produzir. As ideias já estão soltas aí pelo mundo. Alguém tem que pegar essas ideias elas estão sem dono. Ideias que já surgem, necessidades que você percebe e fala assim, ah, depois eu vejo isso. Hum. Então a procrastinação do que seria bom fazer é um perigo. Aí ele fala, é, com alto potencial de virar coisas importantes, de virarem coisas fantásticas. Esse é o professor Seth Godin, aí é, da universidade, que diz o seguinte: nós temos que buscar ideias que já estão soltas aí, que a gente passa por elas e a gente não dá atenção. Entendi. Pô, eu tô vendo uma necessidade de um cliente aqui, depois eu vejo o que, que eu faço com essa é A ideia foi embora, ela passou perto de você, ela passou na sua frente, ela entrou na sua mente e saiu, e você não colocou a ideia em prática. Aí depois fala, pô, eu tô sem ideias. As ideias estão vagando por aí. Entendi. É, vamos que vamos. Professor Rogério Tobias, te agradeço aqui pela participação no nosso programa. Obrigado mais uma vez, tamo junto. E um ótimo final de semana para você e bom feriado, mesmo que aí no Brasil não seja feriado. Né? Eu vou desejar um bom feriado para você e para os seus filhos que moram aqui, né? Ei, coisa Isso. boa. Isso. Muito obrigado, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado a esse público maravilhoso aí que, que acompanha o programa. E eu só tenho realmente a agradecer e desejar a todos vocês um feriado maravilhoso, um feriado bem lateral. Coisa boa, aí eu gostei do feriado lateral. <laughs> Experiências laterais, muito top. Professor, obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, dá mais tempo não, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Volte, se Deus quiser, amanhã, amanhã com o nosso programa Negócio Fechado. E aí eu voltarei na próxima semana. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto e misturado, gente. Obrigado, tchau.